Astăzi este despre a problematiza. În Dex este a vedea în orice o problemă. Și uh, am o inspirație de la un uh, video cu Gary Cox care uh, spune că uh, indiferent cât de multe probleme crezi tu că ai cu celălalt, de fapt ai cu tine. Și problema mea principală, de exemplu, este atunci când mă duc la un workshop, când văd că ceilalți întârzie, mă deranjează. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, de fapt mă deranjează uh, faptul că eu am venit la timp, că ceilalți nu sunt la timp și de fapt nu este o problemă a mea cu ceilalți, problema mea cu mine, că de ce sunt atât de cuminte. Apoi mi-am dat seama de chestia asta. Destul de, de greu mi-am dat seama și poate dacă m-aș relaxa și nu mi-aș mai dori atât de mult să fiu atât de cuminte și adecvată, să vin la fix, să vin perfect uh, cum trebuie, poate că relaxarea asta mi-ar da o mai mare, un mai mare zâmbet pe față, nu m-ar mai interesa atât dacă ceilalți întârzie și ar fi totul mult mai ok. Așa că, probabil dacă aș vedea în toată treaba asta, în toată problematizarea asta, aș vedea și oportunitatea, hmm? cum ar fi oportunitatea, ar fi relaxarea mea. Tu ce părere ai? Ceau!